bienvenidos a Youth Speak Festival. En este evento, ustedes los participantes tendrán contacto directo con las empresas interesadas en exponer las necesidades del capital humano que tienen nosotros como jóvenes y nosotros como personas tenemos la responsabilidad de no solo tomar ese grueso, sino de alzarnos. algo que nosotros muchas veces hemos olvidado, es la parte de las habilidades blandas. Esa parte de reinventarse, de reinventarse es apoyo, de reinventarse es mantenerse constantemente ubicándose. La mano de las habilidades blandas que tú desarrollo. De hecho, creo que si no tienes una experiencia laboral o no tienes una experiencia dentro de una empresa o una institución pública, si tienes ese conocimiento para poder aportar.